el चतुर्भुजम् किसान रोहित थे ये मंगल पांडे की आंखें हैं जैसे दो लोगों के सामने चुपती हैं एक माँ और दूसरी भारत माँ के लेफ्टिनेंट वो के ऊपर गोली चलाने के आरोप में 29 मार्च को गिरफ्तार कर लिया गया हमारे वीर सपूत को फांसी की सजा दे ठीक इसके एक साल बाद ही हमारी माटी की लाली देश की बिगाना महारानी लक्ष्मीबाई ने भी अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का मोर्चा खोल दिया Yeah, yeah, yeah. प्रतिष्ठित रंगकर्मी हमारे बीच में मौजूद हैं जिन्होंने इस विधा को कानपुर में स्थापित किया है श्री राधे श्याम दीक्षित जी से मैं अनुरोध करूंगा एक बार पुनः अनुरोध करूंगा कृपया मंच पर आए और हमारे बच्चों का उत्साह वर्धन करें द्वितीय पुरस्कार जो एकांकी का दिया जाएगा गोरखपुर मंडल आ जाइए गोरखपुर मंडल ने चौरी चौरा पर बहुत अच्छा नाटक बनाया था बहुत अच्छा प्रस्तुति किया था यह अलग बात है कि द्वितीय स्थान ही प्राप्त कर पाया क्योंकि इनके पास समय कम था तैयारी का आशा है कि अगली बार ये प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे गोरखपुर मंडल के प्रतिभागी आ जाए